ਰਜ ਰਜ ਮਿਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਜਬ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਰਬ ਮਿਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਮਿਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਜਬ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਹੱਕ ਮਿਲਿਆ ਰੂਹ ਤੱਕ ਮਿਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਜਬ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤੂੰ ਤੇਰਾ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਲੱਗਦਾ ਬਸ ਇੱਕ ਤੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਜੀ ਲੱਗਣਾ ਵੇ ਉਹ ਸੋਹਣਾ सोना रब ने साथ लिख दिया है अब ये